Salut les gars, c'est un peu la merde ici, euh, le studio a été inondé jeudi passé, le 15 juillet, euh, la rivière qui borde ma maison a débordé, on a eu 30 cm d'eau, je me plains pas trop par rapport à ce que d'autres ont subi, mais je sais pas quand je pourrai poster la prochaine vidéo et donc je voulais m'en excuser. Derrière moi, vous voyez tout ce qui n'a pas trop souffert, euh, ce qui était sur les tables en hauteur ou dans des racks n'a pas été dans l'eau, ça a un peu souffert de l'humidité, vous voyez, tout sèche là, mais on a déjà testé tout le matos et il y a peu de dégâts. Par contre, tout ce qui était par terre est foutu, donc euh, l'ordinateur, le cœur du studio, les amplis, quelques claviers qui étaient posés contre les murs et deux, trois autres trucs comme ça. C'est surtout la mort de l'ordi qui fait que je sais pas quand je vais pouvoir euh, poster la prochaine vidéo et j'ai hâte de continuer les tutoriels. Alors du coup, j'ai hésité à mettre euh, le Patreon sur pause puisque je sais pas quand je vais republier. Et puis finalement, j'ai décidé de ne pas le faire parce que pour le moment, euh, vous êtes deux mécènes, deux Patreons, et je vous suis éternellement reconnaissant. Si vous décidez de partir par manque momentané de contenu, je comprendrai tout à fait, et il n'y a aucun problème. Mais j'ai laissé le Patreon actif parce que si certains d'entre vous voudraient m'aider à redémarrer la chaîne le plus vite possible, eh bien, il y a moyen d'aller vous inscrire et de faire une donation euh, mensuelle à partir de seulement 1 euro par mois. D'autre part, il y a toujours sur mon site 2496ad.com, 2496ad.com, ok les gars, c'est là que mes sons sont à vendre. Allez voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Et puis, euh, quand j'en ai eu marre de passer la raclette et que j'ai eu envie de faire une pause, euh, <laughs> j'ai démarré une boutique en ligne de t-shirts, euh, tasses et autres conneries du genre au thème de la chaîne. Donc, allez voir là-bas s'il y a quelque chose qui vous amuse. Je vais encore mettre un gros bouton donation sur mon site fredscalier.com. Et voilà, avec une chaîne qui a moins d'un an et 350 abonnés, je m'attends pas à ce que les dollars pleuvent, mais vraiment, le moindre euro est le bienvenu parce que vous n'êtes peut-être pas nombreux, mais vous êtes super enthousiaste, super élogieux. Ça me fait vraiment plaisir de travailler pour vous et j'aimerais arriver à recommencer le plus vite possible. Voilà, moi j'ai encore des tonnes de merde à sortir sur le trottoir, donc euh, j'y retourne, mais j'espère vous voir bientôt. Et je vous souhaite de faire beaucoup de bruit, un peu comme cette connerie de voiture à glace qui me gâche un petit peu mon final, mais bon, voilà. Ciao